Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick it. Yeah. Yeah. Yeah. No ara, no? Ara, no, Vale, Vale. Ah! Milo, una mica de silenci, sisplau. Ni profe, ni profe. Escolta, ja que estàs tan motivadet, per què no t'aixeques i m'arregles l'ordinador? Que m'ha sortit una cosa que no acabo d'entendre, la veritat. Però si jo no... L'ordenador jo... Que no està modernet, tu? Va, vinga, no pot costar res, no? Profe, ja t'ajudo jo. Que tu? Sí. Que tens germans a casa que t'han ensenyat com va això? Perquè si no, no... No, però et puc ajudar. Clar, la Leo fa superbé, a nosaltres ens va arreglar l'ordinador l'altre dia. Valera? Sí, perquè fa així, tic, tic, i... A més ha fet un joc no, no, no, no, no Milo, Milo. Eh, ascolta, Milo, va, vinga, aixeca't. Va, Però, va, profe, va, va, que el Milo no té ni idea. Va, Milo. Va. Però que es carregarà l'ordinador. La en sap molt més, la veritat. Bueno, Milo, no, però doncs dime que no sabes. Sí, no sé, profe, jo no sé. Lea, vés a provar-ho. De veritat, la Lea ho fa superbé, perquè sap... Quan apareixen aquestes nosaltres sí, estem fent... Això, això, això no és com un joc, vull dir que aquest material és una mica, vull dir que... Sí, però és que ho arregla de sí. seguida. A mi no sí que faria una desgràcia, perquè no tinc ni idea. Ah, vale, sin passar-se. Vale, vale, ja està, vale. Bueno, pot fer un moti a bordo tots, vale, vinc, sí, ja la deixo, va, per favor. Lluís, ¿verdad que a ti te arregló el ordenador? A Lluís le arregló el ordenador. Deixa-li ah, que ho provi, si no... Ja, ja deixo, ja li deixo. Vigila, eh, que el material és que... Ja està. Ah, ja està? Sí, mira. Veus? És que no era tan difícil. Mm. Pues sí. ja, ja, Gràcies. Gràcies. De res, eh? Bon, uh, ah, ah, continuem. Technologic, technologic, I abuse it, break it, fix it, crash it, change it, melt do me.